Вот так вот сушатся, вялятся хамоны. Это Арагон. Hola, buenas. Bueno, nosotros hacemos nuestro jamón, que es este, que es el de Teruel, nuestra denominación de origen. Pero es este, ¿ves? А, это вот теруэльский Pero хамон hacemos algo de чисто. ibérico también, muy poquito. И иберийский хамон тоже, его, правда, меньше, но тем не менее он присутствует. А это хамон Теруэля.